isolados e felizes os que choram. Quão consolados e felizes os que pranteiam. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quão consolados e felizes os que choram. Quão consolados e felizes os Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. as bem-aventuranças, as felicidades de Jesus, elas andam na contramão do que o mundo oferece para nós do que é felicidade e alegria. Jesus fala que felizes são os que choram, não os que buscam sua felicidade e estão sempre alegres.